أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikonsa da yardarsa yake ba mu dama ta zaunawa a nan a cikin wannan markaz namu sai sp alhazaki a nan garin tawa a daidai wannan masallaci na juma'a na alhaji hashim zaki muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu nasihohin da muke kawo na mu da yan uwan musulmi kuma ya ainihin ba mu ikon yin aiki da abin da dace da aikatawa na barin kuma Allah ya taimake mu da barinsa Allah muke roƙuwar kullum ya arzuta mu da yin daidai kuma ya ba mu lada inda muka yi daidai din ya yahi muna ko ya kare mu daga yin kuskure inda muka yi kuskure Allah shi yahi muna kamar da yadda muka saba insha Allah karɓar tambayoyi na addinin musulunci ga 'yan uwa musulmi insha Allah akwai tambayoyin da suke gaban mu eh, malam salu gani bai samu zuwa ba insha Allah zan karanto kaɗan daga cikin tambayoyin mu ba da amsa bisa ga fahimta ta magabata Allah subhanahu ta'ala mun gabatar da addu'a in muka yi daidai Allah ya bamu lada kuma in muka yi kuskure Allah ya shahi muna tambayka ka Alhaji Abubakar daga Kanuru cewa kaji an yi bayanin cewa a idan mutum ya aure mace da ciki auren nan babu shi ana raba aure to wai to shi menene matsayin ita wannan matan da ta tana da ciki kuma ta san tana da ciki ta boye ma mai auren ta haya aure ta da ciki me hukuncin ta a subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wato alal haqiqa bayani ya riga gabata yadda magabatan malamai suka magana akan wannan matsala ta auren mace da ciki akwai magunguna da dama bangaren mazhabobi da kuma saɓanin da biyu tsakaninsu haramcin wato mutum a auren mace da ciki ittifaƙi na malamai cikin nan na mai uba ne ko ciki ne na zina ittifaƙi gaba ɗaya haramun ne mutum ya auri wannan matan da ciki sannan ittifaki na malamai gaba ɗaya haramun ne mutum ya auri mace da ciki kuma ya sadu da ita saduwar da za shi ita haramun ne ƙarƙashin hadisin annabi sallallahu da ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi garsa ahdi garsa gairihi ko fala yasqi ma'ahu wala da gairihi duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe kar ya shayar da ɗan wani ruwansa bi ma'ana kar ya shayar da ɗan wani ne kai ya auri mace da ciki ya kuma zai ci gaba da saduwa da ita kaga wannan ittifa'i gaba daya haramcin auren mace da ciki sannan kuma haramcin ya taka ta da ciki malaman da suka yi saɓani bangaren abin nan shafi'iyya a bangaren hanifiyya da hanabila suka ce kan cewa eh, ya halitta mutum ya auri mace da ciki wanda Allah shi kiyaye na zina amma ba na wani can ba Allah shi kiyaye wanda shi ne ya yi zina da ita shi ɗaya rinjaye shi har ta ɗauki ciki a wannan hali shi yana iya ya aure ta kuma suka ce ya sadu da ita da cikin hujjar su tun da annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi garsa gairihi ko fala yasqi ma'ahu da gairihi Wani da ya kasance ya imani da Allah da ranar ƙarshe kare shayar da shukar wani bi ma'ana waninsa suka ce to ai wannan shukar shi ce tunda ainihin maniyin da shiga cikin wannan mahaifa wannan matar har ya zama da ai shukar shi ce suka ce kenan shukar shi ce zai baruwa su a ɓangaren hanifiya sun ta yi da hanabila sun ta yi a kan cewa ya halitta mutum ya wadda mace da ciki na zina amma zina ya zama ciki shi ne ya yi shi an gane ku? hujjar shi kenan kuma ya ci gaba da saduwa da ita ma'ana in haka hatta abu ku to babu shakka su a wajen wajensu hanifiya sun ta da hanabila sun ta akan haka amma dai hujja mafi kwari ne dai duka da aurenta da cikin cikin ko na halal ne ko na zina ne da saduwa da ita duka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta saboda cewa maniyin shine to ai kun ba dan sa bane a komo akan shari'a ta yi maniyin shi ne ya zuba cikin mun gane maniyin shi ya zuba a cikin mahaifarta to amma maniyin na ta zama maniyi na halal ya koma haramtaccen maniyi saboda an halicci ainihin wato ɗa ta hanyar ba shari'a ba yanzu da shi da cikin da bai yi ba duka ɗai ne saboda bai zama wa ɗanshi, shi tun da bai ɗan shi ba ne to ai shari'a ta kore ya zama ɗansa to haka kenan magan da aka wala yaski ma ahu wala da gairi kashi kare shayar da ainihin wato ruwansa kare shayar da wani ruwansa to kenan mace in ta ɗauki ciki na zina wannan cikin ai ba ya da uba ana fahimta ku kenan ɗan abin da ake magana a nan ɗawan da an na shari'a kakka aure mace da ciki ma'ana eh kama cika ka zama kasan tana da ciki ta rabo da ciki kuma ka aure da wannan cikin ai kaga shi wancan dani ne na shari'a da annabi inda da wanda ba na shari'a ba da annabi bai kaca wala yasqi ahu wala da gairihi kashi kar ya shayar da ɗan sa ruwan sa mana kar ya auri mace da ciki kuma ciki na halal yana saduwa da ita jaririn zai amfani da maniyinsa ne a matsayin vitamin Kin wannan abun da kamata kenan magana ta ainihin malikiya da shafi'iya sun yi rinjaye akan cewa haramun ne mutum ya auri macen ciki ko wani irin ciki ne ko ɗa ne ciki na mai uba ne ko na zina ne sannan haramun ne kuma ya ci gaba da shayar da ita ya ci da ainihin saduwa da ita a ƙarshe wannan hadisi ana fahimta ko na'am wannan a ke na ɓangaren abun da ya shafi wato a ah, haramcin wannan sai kuma ita din mai matsayinta ita wannan matan idan ya zama da gangan ta ɓoye cikin kamar yadda ka yi alhaji abubakar ka yi tambaya da kamaru idan ta san tana da ciki ta ɓoye mai shi mutumin ya aure ta mai matsayinta na farko dai annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa idan haka ta faru da abu ya taka faruwa ga wani sahabi a annabi Salama yana raye sahabin shine basrata bin aktham in ka duba ainihin wato hadisi na imam tirmizi ya roito isnadin hadisi daga ainihin wato sa'id bin musayib yana ce tajawaztu ya ce bikan na aure wata mata budurwa fi sitirha ce a cikin budurcinta bi ma'ana aruhi yana ganin budurwa ce a lokacin da ya yayi dukhuli da ita fa idha hiya sai ga ta ashe hamma tana da ciki ashe ba budurwa ba ce. ya zo kai ƙara ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mai shari'a ya gama annabi ga abin da faru wannan budurar da ya aura a shehar ma da ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lahas sadaqu ta ci sadaqinta eh ta ci wannan sadaqi ya ce bi mastahalalta min farjiha saboda saduwar da kai da ita ta ci sadaqi kai kuma ba kai zina da ita ba ana fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a wannan matar gaba annabi ya nuna cewa ita zina ce ta yi ya ce a lokacin da ce walwala dolaka wata riwaya kuma ɗana ka ne kaga wannan shi ma yana buƙatar bincike kenan in har ya aure ta da jikin ta yi wata shidda kamar yadda shari'a ta tabbatar in har ya aure ta da ciki ta yi wata shidda a gidansa to babu shakka shari'a ta ba shi wannan ɗan amma bai zama ta yi wata hudu a gidan shi ta aihu a ce ɗana shi ne annabi zai ce haka ba da annabi ce walwala dulaka da kuma naka ne kenan akwai abun istinbadi karkashin wannan magana na shari'a da annabi ce kuma dan naka ne shin in ya ayyata da ciki misali wata shidda sai ta yi wata uku gidansa ta aihu ɗana shi ne a kayan baba wannan ba shi ba ne a in ya aure ta da ciki a matsayin bai sani ba kuma wata shidda ta yi wata shidda a gidan ta aihu shari'a ta ba shi ɗan annabi ce wannan matan idan ta haihu kuma fashin dufa abin ku bulale ta tunda budurwa ce ai mata bulala ɗari sannan annabi ya ce kuma wa farraqa ko wa furriqa bainahuma araba aure tsakanin ma'ana kenan an raba aure tsakanin su to ma'anar ita wannan tunda an ce ai mata bulala ɗari me ta yi zina ta yi kenan matsayinta matsayinta mazinaciya ce saboda ta sani kuma na farko ta san tana da ciki ko da cikin na mai uba ne mace ta ɓoye miji? wanda zai auranta bayan ta rabo da aure ta gama idda misali a ce ta yi wata uku da ba ta gama idda sai ta haifu kuma haka wa ulatul ahmali ajaluhunna hamla hamlahunna mata da aka sake da cukkuna ko aka mutu aka bar da cukkuna abun a idda su shine su haifu ta rabo da ciki karamin ciki ta boye wanda zai auranta ta nuna mai ta kare idda ya aure ta ashe da ciki kaga ita zina take yi shi ku baya da lehen komai a matsayin aure ya aure ta ne aure na ingantaccen aure annikahu sahihu to kaga ita a matsayin ta zinaciya ce da ita da wadda ta yi ciki na zina ta ɓoye mu wani ya aure ta a cikin da kuma ita da ainihin take da ciki na wani rabo da shi sabon ciki ta ɓoye ma wannan mijin ta aure shi ita zina take shi kuma ainihin mai aure ne kaga ta? hukuncin mazinaciya tambaye ka ainihin alhaji abubakar bi ma'ana meye matsayinta matsayinta wannan matar da ta yi aure ta sani ta auna namiji kuma tana da ciki ta ɓoye masa ta sani ciki ta na take yi lokacin da duk ya bayyana ma ya gane an karabu to babu shakka duk wannan lokutan da ya yi kwana da ita a matsayinta zina take yi da shi shi kuma sunna yake da ita saboda shi bai sani ba saboda shi kuma aure ya yi aure abinda aure aure annikahu sahih wannan a takaice shine amsa akan wannan tambaya taka amana abubakar Allah ya sa mu daidai kuma Allah shi ba mu lada wallahu ta'ala a'lam